さん、みさきです。1個報告があります。私はまさかの明日、メキシコから出ます。はい、ちょっと悲しいんですけど、えっ、ー、と、明日にですね、あの、アメリカにちょっと行ってくることになりました。まあ、正直なところアメリカの後日本に帰るかメキシコに戻るかまだちょっと決まってません、まあ、行ってから まあ、1か月ぐらいアメリカでゆっくりして、えー、そこそこでちょっとあのメキシコに戻るか日本に戻るかちょっと検討したいと思ってます。ということで、えー、今日はねあの明日行くのに荷物をまとめなきゃいけなくてとにかくね荷物が多くなってしまいました1年前かちょうど1年前ぐらいに、えー、バックパッカーとして、えー、グアテマラにグアテマラじゃないペルーに行ってその後 ペルーボリビアコロンビアとかずっと旅行してて、まあ、その間はね結構荷物は少なめで移動してたんですけどメキシコに来て、えー、まあ、半年ぐらい住んでるので。えー、まあ、荷物がねどんどん増えてきちゃって断車両をしていきたいなと思いますよいしょということで始めていきましょうイエーイじゃあまずはねあの私のいつもあの移動の時のリュックをご紹介します てなわけでこちらが私の相棒です70ラス15リットルのこのまあまあ大きいリックですねしばらく使ってないからすごいしかないじゃあこれにね今から水造りしていきたいと思いますまずは洋服から洋服いっぱいあるけど、あの一応あの友達がバザーを開いているみたいでそこであの買ってくれるみたいなんで あの私捨てるっていうのはどうしてもできないのであの断捨離というよりは断断上離譲るって書いて断捨離ではなくて断上離をしたいと思いますこれとかねいいねこれあのグアテマラで買った服バザー用この T シャツは全然着ていないこれいつもだって高校生の時だよ、まあ、捨てるためにねそういうのばっかり持ってきてるので、まあ、今回はこちらは 視聴者プレゼントではなくバザーでこれ見てかわいいでしょギャマペルーで買ったのまあこれはスポーツやるときとかに必要なんでまあこれはね必要あれなんか入ってるの入ってなかったのましたひまわりちゃんインスタとか見てくれてる人は知ってるねこちらのひまわりちゃんですうんあとこれもねグアテマラで買ったのよ300円ぐらいででもぶっちゃけ着るときないからねこれねあげます でもこれ必要かこれもいらんこれもねグアテマラで買ったんですこちらでも楽なんだよなでかくて持ってこうそんな重くなんないしねこれはカナダで買ったんだとりあえず持っておいて入んなかったら捨てでもそれで買ったこのでかったやつこれはね私ねこれもグアテマラで買ったんよめっちゃ見るよねこれも私これ結構着てるのよ まあ、とりあえず持とこねはい次ズボンこれやばくない私中国の頃から履いてんじゃないこれめっちゃ楽ないのはい持ってきますこれはいらんこれ山登りとかのように買ってきたんだけどれ使ったからお前はありがとうこれもねあのアメリカのセカンドハンドショップで買ったのよこれ700円とかで買ったのこれ多分そういうのの方が使いやすい素晴らしい これよこれ白パンをさ履いていい人と履いちゃいけない人がいるのよで私履いちゃいけない人だったのこれ知らなくてさこの間買っちゃったんだよマジで着ないから一回も履いたことない売るどっちつかずここに置いとここれね私どこからもらったんだよ多分海とか行く時に大事これペルーで買いましたこれねワンピースなんだけど結構可愛くて私的にはお気に入りですけど 持ってこうこれもねペルーで買ったのよこれ寒い時はマジでありがたいのよねこの柄も可愛くないから私こういう奇抜の柄好きですいらない情報すいませんでしたすいませんでしたこれどうしようこれやられねえな次これねあったかいからやっぱアメリカに行くにはこれないとダメかもねこちらもグアテマラで買いましたでもめっちゃ使い勝手がいいくてねなかなか捨てらんないんだよね300円とかで買ったんじゃないかな これ私2回しか着てないけど使わないしこれあげようねごめんね本当にごめんこれグアテマラで買った400円とかで買ったのかなグアテマラさんですそういうのは捨てられないというこれもペルーだねもうねこれねもうこことかね穴開いててやばいよもう捨てるこういう感じだいよ捨てられないやん めっちゃサイズなんけどこれはアメリカに着てきますこれグアテマラで30円で買ったのいらないわ結構着たけどねこれがお気に入りのワンピースコロンビアで買ったやつかわいいよねこのブランドすごい可愛かった宣伝しちゃおうこのリタすごい可愛いのこれは持てきますもちろんしかしていいなこれ 日本から持ってきたやつやべえなこれはいで洋服私いつもねこれに入れてます洗濯何この洗濯ネット袋のだとがさばるんでこれだと大きさ自由に変えられるんでこれで移動してます入れていきましょうまずいよこんなにいっぱいあったらしかもこれさパズマ壊れたからやばいよね入れていきます

帽子ちゃんこっちドライヤーは売りますこちらもね汚いえー、こんなふうなきゃいけなくてこのアバロンとかねゲーム発見赤が10年青が5年ですどこだっけ宝物ビビアですかこのお金多分ね暑い もこんな感じで適当にやってますこんなぐちゃぐちゃしちゃったけどちょっと黒くなってきちゃいましたよもう全然進まないカラグアでった財布このキティちゃんには薬指ここも断捨離しましょうこれは必要これは必要いらない赤と金が好きみたいです私はい生き残り くまさん、の梅箱ちゃんです。靴下入ってるんですが、靴下は入るだけあのスニーカーに詰めてきます。これね、見て、もうやばいよね、これね。穴だらけ。いろんな国を一緒に旅にした仲間なんですが、今回はごめんなさい。出ます。ありがとう、今までの生き残り。こちらのアイ めっちゃ聞きますなんでかっていうと日本にいた時に日本人の美師さんの友達からもらったのでもうすぐね温度高くなるしもう綺麗にマシになりますだからまたあるとこれねメキシコの私の生徒さんたちがさよならってことでこれ マグカップくれましたていうかマグカップ欲しくてこれが欲しくて買おうとしたらプレゼントしてくれましたありがとうみんな、うん、なんだろう 近終わりまして、えーまあ、これから、えー、メキシコシティに行きます私の移動スタイルはいつもこんな感じですここにね一応あのもう1個バッグ入ってるんで、まあ、バッグ大体3つぐらいで移動してます今日はねこのバッグも持ってますけど通常はこんな感じで移動してますはいめっちゃ疲れたけどとりあえず今からまもなくね時間になっちゃうので